我是阿龙，不知道各位是否有吃面包的习惯呢？在台湾呢，面包的种类非常之多。哦。不过呢，台湾人呢还是比较偏向于吃台式面包。那今天制作的这款葱花面包，可以说是台湾人的心中 number one 啊！自己要怎么做呢？我们看下去吧。好，先来制作面团。 除了盐跟奶油以外的食材呢，全部放到盆子里面进行一个揉捏的动作，成团后就可以下我们的盐。 经过了一番努力呢，现在已经成了一团面团了。这个时候呢，就可以下无盐奶油，继续揉捏到光滑哦。好，等油吃进去后呢，如果你发现黏糊糊的不好操作，我们可以放到桌面上来进行揉捏的动作哦。等揉捏到一定的程度呢，你会发现面团呢会像这个样子，还是略有点粗糙感哦。 那现在呢，就要进行一个摔打的动作。那要怎么摔打呢？抓起面团的尾巴，大力的给它摔下去，它会变长方形的。之后呢，再把尾巴的部分往前抓，变这样，再摔一次。这个动作呢，要持续到面团摔打到光滑为止哦。 打了约莫三分钟呢，你会看到面团的部分呢，变成非常光滑的形态哦。这个时候呢，就可以放入我们的盘子里面，喷一点水，盖上保鲜膜，静置五十分钟。趁面包还在休息的时候呢，现在来制作葱酱哦。那葱酱的部分呢，把所有的调味料放到盆子里面，葱呢切成段。 一起敲敲给，这样就完成喽。经过了两个小时后呢，你会发现你的面团呢已经变成两倍大了。这个时候呢，就可以来进行分割的动作啦，一个分成六十公克。 分割好后的面团呢，每个都要给它收成圆球的形状哦，把它这样往下收，完成喽。经过了十分钟的松弛呢，那接下来的步骤就比较困难一点哦，所以我把镜头拉近一点给你们看一下哦。拿出一个面团，压扁，把它擀开，翻过来。 变成一个长方形的形状，下面呢稍微压一下，接下来把面团往后卷，手稍微压一下，这样就完成喽。全部卷好后呢，拿出美工刀片，中间呢给它画一条线，这个样子。 全部画好线后呢，就可以进行发酵的动作啦。发酵时间呢为六十分钟，拿进去小烤箱里面，下面给它放一盆热水，这样就可以喽。经过了六十分钟的发酵，现在呢要把刚刚调配好的葱酱均匀的铺在面团上面哦。全部铺满后呢，就可以直接进入烤箱喽。 现在又到了我们的欢乐试吃时间喽！这个葱花面包呢，咬下去啊，那个满满的这个葱花味啊，真的是会让人家非常的怀念呐。我们影片结束了，如果你喜欢我的影片，请帮我点喜欢并且分享。我是阿龙，千万不要忘记订阅我的 YouTube 频道哦。有任何问题，以下留言。那我们下次见，拜拜。